Was machst du denn? Kümmere dich lieber um deine kleine Schwester. Oh, ja, Mama. machst du denn? Geh sofort in dein Zimmer und komm wieder raus, wenn du Hausaufgabe gemacht hast. Oh Mama,